ね、細かい字もちゃんと見えます。うんと、えっと、日本銀行。ね、こんな風にね。うん、顕微鏡みたいにね、細かいとこまで見えます。すごいですね、ほんと。びっくりしてしまいました。ね。じゃん。ここが、えー、っと、うん。 と、あとは、あ、ここね。えー、っと、うん。ここも、ね、いろいろと。うんと、あね。あっちこっち、綺麗に見えます。 あ、隠れ文字がある。なんか。うん、ほぼ。ね、顕微鏡みたいにね、細かく見えますね。うんと。うん、これは、布ですね、布の。布の質感もね、なんかよくわかりますね。これいいですね、これは。 うんと。すごいですね。すごいすごい。